Hello，大家好，欢迎回到燕雨科。旅，我是亚泉。不知道你是否有这样子的经验？当你跟一群人在聊天的时候，你有一些好的想法或者是好故事想要分享给大家，但是呢，你开口没几句话，人家就不听了。但是，就这群人里面，别的人讲的跟你一样的故事或者想法的时候，大家的反应却很热络。 你心里也许会想，为什么大家不肯把你话听完？这些一样讲的，就是一样的东西啊。如果大家可以把你话听完，那你就会成为引领这个讨论主题的一个主角。如果你希望啊，自己的人生没有太过遗憾，能过得快乐一点，能够把自己的想法表达出来，并且被别人听到，就是一件很重要的事情。因此啊，能够自信的表达自己的想法，非常的重要。 我观察过很多的状况，当你在讲话的时候，别人没有办法维持专注啊，主要是有三个坏习惯。第一个坏习惯就是你讲的太急，没有想好就说。哦，你听听看以下的叙述啊。哦，我跟我的朋友去吃海鲜，这间餐厅在天母。哦，那天呢，因为跟朋友在市里，突然想要吃海鲜，但是这间餐厅呢。 在天母离得不远，所以我们就跑去吃。了。我们点了螃蟹啊，因为啊，我朋友在秋天的时候啊错过了吃螃蟹的季节，所以我们今天就特地跑吃螃蟹。以上这段叙述啊，你不晓得有没有发现，这个人讲话的时候啊是边想边说，边说边想。前面讲了一句啊，后面又讲两到三句啊，我去修饰解释前面的东西，就这样反反复复的。 因为你的资讯没办法做有效的传达，人家就没办法把专注力保持在你身上。再一种情况就是跟这个相反，你想的太仔细，你讲的太仔细。当你花了太多的时间跟力气在解释故事的脉络或者是它的背景的时候，哦，人家就没有办法很快的听到你想传达的重点是什么。 如果今天我们的对话是在针对某个领域或者是某个专业做技术上的讨论，这样子的叙述是可以的。但是，一般对话中这就不太适当。你想把你的想法很清楚的做表达，但是却花太多时间在描述这些细节。我想请你思考一下：如果今天你是听众，听对方一直在叙述这些枝微末节的事情的时候，你还能保持专注力吗？ 第三种坏习惯，只是太爱用专业术语。你们初入职场的时候，可能都遇过这个状况哦。啊，当你是新人的时候啊，公司安排了一些前辈来带，但是他在教你的时候，用了很多的专业术语，或者是公司里面内部的专用语。那听不懂这些术语或者是惯用语的人呢，嘛，一定是跟不上啊前辈的脚步，那你学习的状况自然就不好。其实啊。 在你叙述的时候，这些专用的术语常常都是你最希望对方能听懂的一个重点。但是在双方的基础知识或是专业领域不同的状况下，别人是没有办法听得懂你在讲什么。甚至啊，这还有可能造成一个错觉，就是让人家觉得说你用这些专业的术语啊，在表达你自己的高大上，反而造成了听众的反感，人家不想听下去，甚至以后也不想再听你讲。 你可以试试看啊，把你自己想讲的东西录下来，回放给你自己听听看，看是不是也犯了类似的错误。及时更正这些坏习惯啊，让你的表达是更有自信。如果你也有类似的困难啊，也欢迎你留言，把你的状况讲出来，我们也许可以再讨论看看问题出在哪里。如果你想要知道更多啊，提高你用语言或者简报的影响力的技巧，也欢迎你报名我的课程哦。